¿Quieres aprender a usar MailChimp como un profesional? ¿Sabes que es una herramienta gratuita que puede ayudarte a enviar newsletters, a activar tus automatizaciones e incluso a hacer Facebook Ads? Te enseñaremos a hacer tu lista, a crear tus formularios, a insertarlos en tu web y a lanzar todos los procesos necesarios para que tu campaña de email marketing sea todo un éxito. Apúntate a nuestro webinar.